La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido. El presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público. No se pretende hacer apología y tampoco se enaltece personaje o actividad alguna. Si usted tiene una versión diferente le recomiendo que escriba su propia historia. y caravanas. El menor de los hermanos ya lo esperaba ahí en La Palma. Vistas, ranchos, calles de terracería recorría. Este sí sabía para qué era el dinero, por eso lo repartía. Sebastián en su sala. De etiqueta era el traje y un calzado, marca Mauri el pisaba. Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista, los artistas y los grandes personajes, para saludarlo hacían filas. por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida. No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo, solo vine a contarles un poco más del hombre, el fue al estilo Sinaloa. Arturo Beltrán inició en la mafia desde cero. Con trabajo, se ganó el respeto y la oportunidad para forjar su propia escuela. Una escuela que vaya usted a saber, pero los que fueron gente leal del Botas Blancas dicen que se le extraña por su firmeza para imponer el orden derecho entre los chuecos. La historia que a continuación se narra es aportado por una persona que no simpatiza con Joaquín Guzmán. Pero fue un hombre cercano a Beltrán Leiva. Comienza por contar que intentó reunirse con el licenciado Damaso para, para advertirle que se estaba tejiendo una red de trampas para dejarlos fuera. El hijo de Guzmán no es muy diferente a su padre. Cuando Damaso recibió la llamada, no confiaba en lo que le dije. Soy el, jaguar, le repetí una y otra vez, soy el jaguar. El agente de aduanas, el de la migra, el compañero de Dylan, ¿te acuerdas de Dylan? Pero nada. Damaso me colgó y después bloqueó mis llamadas. Del Chapo es lo que te puedo contar. Porque no trabajé para él. Pero hasta mediados de los ochentas por ahí, 85, 86, Joaquín aún no lograba destacar. Había sido mandadero de Félix Gallardo y de Ernesto Fonseca. Hacía trabajos de gatillo, para ellos trabajos sucios. El Chapo era parte de una llamada organización a la cual le apodaban los dormidos, una banda de carroñeros, fíjate nomás. Estos gatilleros eran comandados Samuel Ramírez Razo, el hombre encargado del primer círculo de seguridad al servicio de Félix Gallardo. Se encargaban de la gente que estorbaba y llevar algunas cuentas, pero no aparecían en ninguna lista ni entre los de segundo nivel. La gente de Ramírez Razo era como se les mencionaba para referirse a ese montón y siempre eran escoltados por agentes del gobierno. Félix y Fonseca tenían una conexión política muy buena. Y así era en ese tiempo. Beltrán, Barbarino y Chalo Araujo eran harina de otro costal. Por acá con el varón, más al norte del país, pero como dijo el señor Juan Guerra, el polvo los unió, les dio fama y el mismo polvo les quitó todo. Pero vamos, Déjate cuento sobre mí, para que los que escuchan la historia saquen sus cuentas de quién soy yo, o lo que yo fui. Durante 20 años, mi vida transcurre de forma rutinaria desde Phoenix, Arizona, Tucson, Douglas, Chandler, patrullando turnos hasta Aguaprieta, en Sonora. Ingresé a trabajar en la Agencia de Naturalización y Migración, o INS, cuidando la frontera de este lado. Donde se habla en inglés porque mis padres son mexicanos. Pero yo nací en esta tierra, acá con los gabachos. Para cuidar la frontera debe ser de corazón un patriota, mexicoamericano patriota. Se vino una investigación por los túneles de Arizona, Agua Prieta, Sonoita, Caléxico y Mexicali. Total, para evitar problemas, algunos compañeros fuimos despedidos. Cuando mis ahorros se acabaron, fui a parar a Ciudad Obregón buscando trabajo. El Chapo estaba en prisión y el pollo era el que se encargaba de cuidar los túneles. La guerra solo era del Chapo y los arianos Nadie más se metía. Y por eso, aquí en la frontera, aún había mucha gente de los Quintero trabajando relajados. Así trabajando con ellos, me mandaron para que le ayudara a este barbarino. Y de ahí conocí a don Alfredo. Después a don Arturo y ahí me acomodé. La paga era buena. Era más como un chofer, estar al pendiente cuando los señores salían. Algunas veces solo hasta un lugar en la sierra donde estaba la avioneta y de ahí ya se iban solo con su gente de más confianza. No era fácil llegar hasta ese nivel hasta que tronó el terreno. Hay mucha gente que no sabe que Beltrán y Guzmán no son primos en verdad, al menos no que yo lo sepa. El apodo de la prima se la puso don Arturo por una mujer, una prima. Desde entonces, para visitar al Chapo, Arturo decía, vamos a ver a la prima, o me marcas al número de la prima. Esa era una referencia, eso es lo que yo recuerdo. por avión hasta Aguililla y de ahí hasta Cuernavaca. Después en convoy de camionetas por tierra a la Ciudad de México. Allá se reunía con los michoacanos, así era don Arturo. Las mismas agencias americanas tenían problemas para saber exactamente su fecha de nacimiento. Reservado en asuntos parrandero y de buen gusto. Si había que celebrar, don Arturo no se limitaba. Jalaba hasta de dos grupos norteños y música regional. Le gustaban mucho las mujeres bonitas, sin reparar en gastos, actrices y modelos, caprichos del Botas Blancas. Hijo de Beltrán Araujo, don Arturo Beltrán, Chal Araujo y Pedro Páez fueron gente de Emilio Quintero y del doctor Caro Payán, herederos de la rama del señor Pedro Avilés, es decir, Don Carlos Beltrán, padre de Arturo y Alfredo, era tío de don Gonzalo Araujo. Por eso el Botas Blancas apreciaba mucho a su hijo Chalito. De ahí que el plebe le decía el tío Barbas. Cuando los señores mandan al señor Amado Carrillo a Chihuahua a trabajar con Pablo Acosta, a don Arturo lo mandaron a Nuevo León. Por allá, por aquellos lares, fue que el Botas Blancas se soltó con más confianza. Entonces, su hermano Alfredo tenía un peón que le movía gente de mota, un hermano del Chapo llamado don Ernesto. Ernesto Guzmán tenía una hija muy guapa, la señora Patti, con quien se casó don Alfredo Beltrán. Y de ahí llegó a este mundo el patrón Alfredito, Alfredo Guzmán Beltrán, sobrino del Chapo, primo de los Chapitos, hijo del mero Mochomo. Inés Calderón Quintero y Javier Barba eran la conexión de los colombianos. La llave en la bodega de Guadalajara estaba en manos de Manuel Salcido. Gavino de Mazatlán movía una flota de barcos camaroneros, cargamentos y paquetes, puro producto colombiano. Llevaban mucho en el negocio desde tiempo de Pedro Avilés y la sucesión de Félix Gallardo, hasta que se perdió la confianza, unos por pasarse de vivos, otros por pasarse de confiados. Ensuciaron el oro blanco y muchos no podrán contarlo, pues se fueron para el otro mundo, uno tras otro, siempre con boleto, con boleto de los mismos socios. Mira, de joven, don Arturo fue movido y muy inquieto. Acompañando a don Chalo, hizo trabajos para Quintero Payón. Aunque no se conformaba con estar a sueldo, no tenía un jefe, era más bien ayudantes ocasionales de los señores grandes. Total que aprovechando sus puntos con el varón de Babunica, se aventuró por tierra caliente buscando socios de Amapola y de Mota. Con sus hermanos Héctor y Alfredo, se repartían las ganancias, que en realidad era muy poco para lo que se movían. Gasolinas y comidas, además de dormir en los cerros, para continuar al día siguiente hasta llegar con los campesinos en las sierras y montañas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Así contaba don Arturo, a mí me platicaba, que cuando comenzó era más duro este jale los varones les daban dinero para ir a buscar a amapola o mota, porque el negocio de la coca era reservado como ligas mayores. Batallándole se llega lejos y no fueron ni 10 meses cuando ya no tuvieron que pedir prestado. Algunos viejos allá por la sierra te podrán contar ya en sociedad con Amado Carrillo. Se miraba a don Arturo Beltrán en avionetas solo a revisar la mercancía y se volvía a retirar. Amistades por Sonora, socio de Mercedes Monjes Cisneros, gente como Rogaciano Alba en Guerrero, Félix Cornejo en Michoacán y Lito Fernández en Jalisco. Le comenzaron a meter mano a los clientes del Golfo, que parece que en ese tiempo ya andaban en malos entendidos con la conocida gente de Juárez. La sociedad de Don Amado le dio respeto a Beltrán Leiva, pues, a los hermanos Beltrán Leiva. Creo, si mal no recuerdo, uno de estos colombianos había sido cuñado de Pablo Escobar Gaviria. Y si al 10 le quitas 8, te dará la misma resta. Número 2, aquí estamos para lo que ordene y ofrezca. Letra de una canción que se escuchaba en el este de Los Ángeles a todo volumen retumbando en las potentes bocinas de vehículos deportivos con placas de Jalisco. La DEA pensaba que era uno mal de la pandilla Florencia 13, una popular clica que surgió en el barrio de Guadalajara, Jalisco, cuna de un sujeto apodado Pancho Loco. engañan, los gringos estaban equivocados. Alfonso García Fernández Pancho Loco era un pel de los más gordos, un socio de Arturo Beltrán, que con el 7 y el 10 comandaban una línea de Sonora conocida como los números. Mira, la cosa con los números estaba así. Hasta mayo del 98, Ciudad Obregón era territorio de los aretes y el mochomo pagaba una, un porcentaje para usar esa ruta. El encargado era Rodolfo García Garciola, le decían el Chipilín o el Chipilón, un hombre de confianza y leal a Benjamín Arellano. Los aretes tenían bodegas de Navojoa, Nogales, Santana, Aguaprieta y la oficina en Ciudad Obregón y Hermosillo. Entonces la clave era el Chipilón. Fue una madrugada del 18 de mayo al terminar una jugada en un palenque de Obregón, fue su última apuesta y la perdió. Al subir a su carro, acompañado de su esposa, le llovieron balas desde varios lados. Su esposa aceleró tratando de escapar, pero se impactó con un poste. Aún respiraba. Cuando su esposa intentó bajarlo del vehículo para pedir ayuda, de repente un hombre de barba cerrada se le acercó y le asestó seis tiros a corta distancia, un tiro por cada bodega que tenía. Así perdieron Sonora los, los hermanos Arellano. Y ha comenzado un capítulo de la gente de Beltrán a la orden del Mochomo y la Mochomera. Don Arturo siempre fue de guerra, con una mente criminal de acciones extremas, era blanco o negro. Estabas con él al 100 o era su contrario. Nada a medias, al mismo estilo con sus socios. Me di cuenta cuando me mandaron un tiempo para reforzar a los números. Yo estuve a la orden del 7. El patrón Willy, Wilfredo Enrique Parras. Su clave de él, 7, es porque nació un 7 de diciembre. Del mismo nivel de Pancho Loco, número 2000. Luego Raúl, el número 9. Alfonso, el número 10. Wenlao Terán, el del corrido, me dicen el 24. Este se movía en Tijuana como brazo derecho del otro hermano, Daniel Irene, el 15. Pero Irene no me tocó conocerlo. Aún vivía cuando llegué a ponerme al servicio de su familia. Pero a los pocos días fue que le quitaron la vida. Él andaba allá por Tijuana cuando el tigrillo recibe una llamada de que los Enríquez también guardaban cargamento del Chapo. Entonces, el último arete le llamó a Raúl para preguntarle y Raúl le dijo pues que sí lo hacía y que era porque nadie era gato de nadie ese día.